nome é Agostinho Neto, sou empresário há mais de 30 anos, sou também facilitador líder do seminário Empretec há cerca de 15 anos. Sou também Master Coach, Master em PNL, também tenho treinamento em constelações tanto organizacionais quanto lineares. Essa é parte da minha Show de bola! E Agostinho, é, mais recentemente você tem se aproximado né, dessa parte de PNL, coaching, e está com um treinamento aí sobre negociação sistêmica. Esse tema nos interessa muito, porque nós estamos falando aí com dois públicos, né? Primeiro, aquele cara que já tem um negócio, quer dar um passo adiante, quer alavancar o negócio dele, e é aquele público também que está almejando aí abrir um negócio nos próximos meses, no próximo ano. O que, que é, Agostinho, uma negociação sistêmica? Perfeitamente, Paulo. Isso vem, isso vem desde aquele lançamento do, do meu livro, Meta, um citado para a vida, né? que você acompanhou, né? cerca de 10 anos atrás, há 10 anos atrás, eu lancei em 2005, eu lancei o Meta, um citado para a vida, editado pela Nobel, um lançamento nacional e, graças a Deus, com bastante repercussão, bastante sucesso. Esse treinamento de negociações sistêmicas tem muito a ver também com essa caminhada de, empreendedorismo, de estabelecimento de metas, de coaching, de PNL, de constelações. É uma junção de tudo que eu aprendi até hoje dentro de negociações. É, ele, ele vai ser iniciado com uma para você traçar primeiramente seu objetivo de prazo, e aí você pegando as oportunidades todas que com esses objetivos e, e você poder ir fazendo suas negociações, é, primeiramente com você mesmo, depois com os outros e finalmente uma, uma junção de tudo isso, isso vai te gerar resultados financeiros lá na frente. Mas voltando para a pergunta, que é uma negociação é uma negociação em que todo sai ganhando. E os padrões em que nós negociamos são os mesmos, tanto quanto negociamos negociamos com os outros e quando a negociação está valendo dinheiro. Vamos conversar primeiro sobre o que é você fazer a negociação com você mesmo. Por exemplo, eu saio todos os dias para caminhar e faço natação. Ou seja, são duas horas de exercícios diários. Isso é uma negociação minha comigo mesmo, com o Agostinho que acorda, que gostaria de ficar mais um tempo na cama, gostaria de descansar, gostaria de ficar mais um tempo na sua casa, no seu sua, sua vida privada mas eu tenho um acordo com o outro Agostinho que prometeu que nos próximos 20 anos estaria com todo o gás, toda a energia para continuar esse trabalho. Então há um acordo, quer dizer, o Agostinho que gostaria de ficar em casa disponibiliza para esse Agostinho duas horas por dia para ele se exercitar, para que ele continue com saúde nos próximos 20 anos, que o trabalho dele. E assim são essas negociações. Eu diria até que uma, uma brincadeira poderia ser uma, uma negociação entre o gordo magro, aquele que quer ficar em casa comendo, vendo TV, e aquele que precisa sair fazer exercício. O corpo precisa disso. Né? Eu falo sistêmica porque nós, nosso corpo é o, é o, é o melhor e um, é um, dos sistemas mais impressionantes do mundo. Nós temos bilhões de células e por elas só elas gostariam de estar elas independentemente, elas lutam pela própria sobrevivência. Elas formam os tecidos que formam os órgãos cada um deles tem uma função dele no nosso corpo. Então nós precisamos estar em constante negociação com essas células, com esses órgãos, para que a gente tenha uma, uma boa saúde, uma boa qualidade de vida e possa prosperar nas outras negociações. E eu negocio com minhas células, com meu corpo, com, minha, com meus órgãos, dizendo, vamos dar uma passeada aí, leva esses bilhões de células é uma forma de gerenciar esse negócio, é uma forma de negociar com ele para cada situação e também proporcional a você que quer ficar em casa, que quer descansar, também o momento de lazer. Isso são negociações que nós fazemos. Então, quanto mais flexível você for, usar toda a sua capacidade de negociar com suas partes internas, você também vai fazer isso com as outras pessoas. Você vai passar a entender quais são as reais necessidades das outras pessoas e aí, quando eu falo negociação, não é só uma negociação valendo dinheiro, isso vale para os seus relacionamentos, por exemplo, com a sua família, né? Como é que eu vou negociar com minha esposa esse final de semana, o que nós vamos fazer? Como é que eu vou negociar com meus filhos a questão de estudar, de defender um lazer? Como é que eu vou negociar com um amigo? Agostinho, você falou um pouco dessa negociação que existe de nós com nós mesmos, né? E quando essa negociação ela é feita com outra pessoa, como é que isso funciona, né? Porque imagino que quando a gente vai para uma negociação, a gente precisa se preparar, precisa é, saber o que, onde é, nós podemos abrir mão de alguma coisa, onde é, é, impossível de abrir mão. E aí a outra pessoa também tem isso, né? Como é que eu posso aproveitar essa noção de, da negociação sistêmica para situações de negócio também? a PNL ela, ela fornece muitos recursos em cima disso. Por exemplo, se você está negociando com alguém, o fundamental é, é você se preparar para essa negociação. Você negociando com você mesmo e quando, quando vai negociar com alguém, o princípio é o mesmo. Por exemplo, se você vai negociar com uma pessoa amanhã, daqui a duas horas, o ideal seria se preparar para essa negociação. Aprendendo isso de várias formas, empreendedorismo a gente aprende a questão de você estar ligado na, na qual é a real necessidade da outra pessoa. É fundamental que você saiba o que, que ela não vai poder abrir mão nessa negociação, o que, que você não pode abrir mão nessa negociação, mas você também vai sair entendendo. o que, que vai ser uma negociação que seria boa para os dois meios que desse bom é a parte flexível de uma negociação. Então isso daí é fundamental que você vá saber desse dado, o que, que você necessita, o que, que o outro necessita, o que, que você quer, mas também pode flexibilizar abrir um pouco mão em função do que o outro quer e principalmente do que o outro necessita, que ele necessita ele vai ter de mão. Agora, como você pode fazer isso de modo específico usando alguns recursos da PNL? Você pode sentar numa cadeira, por exemplo, e colocar uma outra cadeira de frente para você. Daí você representa você, negocia, faça a sua proposta, imaginando que essa pessoa que você quer negociar está na sua frente. Aí depois você sai dessa cadeira, dá um giro, faz qualquer coisa para pensar em outra coisa, para você sair do seu papel na negociação e vai sempre na cadeira em que estaria outra pessoa. E aí procure se vai pensar nessa pessoa. O que seria interessante dessa outra pessoa na negociação? Imagine você conversando com ela, dizendo tudo que você falou para ela, se ouça o que você disse e dê o seu retorno. Aí você consegue se colocar no lugar do Tudo que eu estou falando é uma estratégia para você aprender a se colocar no lugar do outra pessoa. E a PNL fornece outra ferramenta ainda, que é a terceira função perceptual, dizendo o seguinte, agora vá para uma terceira posição. Observe vocês dois negociando. Observe se a negociação está sendo boa para os É isso que chama negociação. Vocês têm que encontrar o melhor resultado para vocês. Você se colocar como se fosse um observador externo a essas duas negociações. Nesse treinamento de negociações sistêmicas que eu vou dar em São Paulo, de 9 entre 9 e 10 de maio, nós vamos fazer várias dinâmicas é, é como essa que eu acabei de falar. Agostinho, e como é que funciona na prática esse treinamento? Né? Imagina que nós estamos falando aí com diversos empresários que podem se interessar pelo treinamento, o que, que eles vão ter lá de prático, como é que vão ser essa, essas dinâmicas aí e de que forma eles podem aplicar essa dinâmica no dia a dia deles? Muito bom. Eu já, nós já estamos contando com pessoas aí de seis estados do Brasil, já inscritas, né, com feliz experiência no conhecimento do tá? estado, até que são poucas claro. Então, o que esse pessoal vai fazer de, de prático vão ser dinâmicas, uma vai ser uma dinâmica atrás da outra, com o processamento, a explicação do que é, mas quem vai fazer o treinamento é o próprio participante, ele vai participar dessas dinâmicas aqui uma delas né? é, um, é, é, essa que eu falei, ele vai se colocar no lugar da pessoa, ele vai se colocar no lugar de uma terceira pessoa observando a negociação, ele vai fazer é, é, é dinâmicas, em ele vai visualizar seu futuro de longo prazo, ele vai enxergar as oportunidades que ele precisa, que ele vai querer aproveitar nessa caminhada dele, vai se comprometer com ele mesmo, com ações nessa caminhada, para que ele vá fazendo as negociações que sejam interessantes para essa caminhada dele. Não adianta você querer aproveitar todas as oportunidades que estão à sua volta, elas precisam ter alinhamento com aquilo que é a sua trajetória de vida. Não adianta você querer aproveitar tudo, ter todas as oportunidades que estão elas precisam estar no caminho que você traçou. Por isso nós vamos fazer essas pessoas visualizarem seu futuro, traçarem uma trajetória para essa caminhada, e eles consigam eh, as melhores negociações para aproveitar essas oportunidades. Nós vamos ter também nesse treinamento é, pessoas da, da, mais alta categoria em termos de, de, de PNL, de coaching, para você ter uma ideia, uma das convidadas para esse treinamento é a Cornélia, que né? para mim é, é a, é a, melhor treinadora em termos de constelação no Brasil. Se explicar em um minuto o que é constelação. Constelação significa você colocar uma situação dessa para fora, você imaginar, por exemplo, uma negociação, colocar personagens para essa negociação. É como se eu pegasse você e outra pessoa e colocasse os dois negociando, você me representando e uma outra pessoa me representando e observando de fora como é que seria essa negociação. Isso é uma, uma constelação. Eu coloco personagens representando as pessoas que estariam envolvidas nesse trabalho antes desse trabalho acontecer, para que eu possa observar os dois e, e, e ter um aprendizado como funcionou essa negociação entre os dois, eles fazendo o papel de, negociador. de representando outro negociador. Basicamente, uma forma muito simples, é uma introdução do que seria constelação. Ela, é, ela é algo bem mais complexo, um pouco mais é, é, é, é profundo do que isso, mas para ter uma ideia já, já, já, já dá para ter aí uma, uma E é algo fabuloso, é algo que você tem dicas, tem é, observações que você sacadas, sites que você não tem, se você deixar tudo dentro de você, é só tentar imaginar você e o outro. Entendi. E, Agostinho, com relação a esse público que vai estar presente, quem é, for participar, vai encontrar também empresários, vai encontrar pessoas é, que podem, é, com certeza, contribuir para a caminhada dele por conta não só dos instrutores, né, como você falou, de alto nível, mas também do público né, que vai estar presente. Certamente vai ser uma ótima oportunidade para a pessoa entrar em contato com pessoas de vários estados do país, pessoas com profissões afins, pessoas com, com, podem ser seus clientes, podem ser um fornecedor, podem ser um parceiro de trabalho. Eu mesmo já encontrei pessoas querendo fazer parcerias em vários estados do Brasil para escrever em negociações específicas só pelo fato de termos estado em São Paulo. Já pessoas do Rio Grande do Sul, da, do, do Maranhão, daí do Pará, do, do do Piauí, é, pessoas do interior de São Paulo, pessoas inclusive na Alemanha, interessadas em fazer parte desse trabalho. Então, para você ter uma ideia, se surgem essas oportunidades também, vão surgir também para as pessoas que querem participar, que elas vão se relacionar com pessoas ligadas, profissionais da área de projeto, coach de constelações, que não significa só o pessoal que vai dar o treinamento, mas profissionais dessa área também vão assistir com interesse de levar esse treinamento para o Estado, e também empresários, facilitadores do FETEC, vai ter um, uma gama de pessoas de, de profissão diferentes e vai haver um aprendizado muito grande. Eu sempre falo em todos os treinamentos, a maior riqueza, o maior, maior aprendizado, o maior conhecimento do treinador está nas pessoas que estão com ele. Bom, nós estamos falando aí com empreendedores, né? Provavelmente alguns já identificaram essa oportunidade. E como é que seria para o empreendedor que está aí na, nas diversas regiões do Brasil levar esse treinamento para a cidade dele? Como é que funcionaria? Em primeiro lugar, eu aconselharia essa pessoa participar do treinamento. Ele vai ser um protótipo, vai ser um grande lançamento a nível nacional. Lá ele vai ter uma ideia real do que ele está fazendo diferente a gente estar tá conversando aqui, que é o primeiro dele, dele, você participar, você participar de cada dinâmica, experimentar você mesmo, né? E aí você vê o que funcionou para você, seria a melhor forma de você conseguir levar o para a sua cidade, você E aí a gente pode entrar para trabalhariam promovendo o evento, sendo dos parceiros da atuantes, se ele tiver alguma especialização nessa área de compra, de PNL, de Pronto. Então, Agostinho, agora eu gostaria que você falasse um pouco mais detalhadamente da PNL, né? O que, é, por exemplo, pode ajudar a estabelecer uma comunicação, um vínculo maior na hora de estar tá fazendo uma negociação, como por exemplo o rapó e outras técnicas aí que você domina? É, sobre a PNL, para mim uma grande sacada da PNL é que cada ser humano tem o seu próprio mapa. O que, que é isso? A sua própria visão do mundo pensa que a forma como a gente vê, é uma, é a realidade objetiva, enxerga aquilo que aconteceu é, da forma real, é, é, é, exatamente o que aconteceu. Mas se cada um de nós vemos uma, uma, cena, por exemplo, um acidente ou qualquer coisa, cada um de nós vai descrever esse acidente de acordo com a sua posição estava em relação a ele. Alguém que estivesse observando ele, um guarda vai observar de outra forma, a pessoa que estiver dentro do carro vai observar de outra forma, a pessoa que foi vítima do acidente vai observá-lo de outra forma então, cada um de nós enxerga a realidade da, da sua própria história. Essa pessoa já tiver um trauma, já ele vai ser muito, uma consequência muito pior na, na forma que ela vai assimilar isso daí. E, e assim as lembranças alegres também que entram para a gente através do nosso sentido, como visão, audição, olfato, paladar, é pela nossa percepção que nós gravamos nas memórias quando nós vemos qualquer coisa, estamos conversando com qualquer pessoa, a gente vai fazendo, as associações em relação a essas lembranças que nós temos. Cada um de nós tem uma forma de ver o mundo. Então, é muito interessante que a PNL coloca à disposição essa ferramenta de você enxergar como é que o outro funciona, como será o mapa dessa pessoa, como é que ela vê o mundo. Observando a forma como essa pessoa vê o mundo, aí a gente pode entrar no do que eu estava falando, então, eu posso conversar sobre coisas que sejam interessantes para essa pessoa, como o estado de origem dela, como o pobre preferido dela, e aí eu começo a estabelecer uma aproximação dentro do mundo dessa pessoa. Fica muito mais fácil de eu conversar. Se eu estou me dirigindo a empresários, então eu vou conversar sobre alguns assuntos de negócios. Se eu estou me dirigindo a, a médicos, por exemplo, como é que, o que existe de interessante da PNR seja é, é, é, aplicável para o trabalho dele. Então, você penetrar no mundo de cada pessoa, isso já você já começa a estabelecer você começar a, a, entender como é que essa pessoa funciona, você tem todo um canal para começar a conversar com ela. E cada um de nós tem um canal mais forte para absorver as coisas. Por exemplo, tem pessoas que são muito visuais, e aí você pode começar a conversar com ela, mostrando as coisas para ela. Se você for ver com de carro, por exemplo, nossa, veja lá, a cor desse carro maravilhosa, veja, veja esse painel, veja esse conforto do banco, o banco de couro. Se você está conversando com alguém que tem por exemplo, que é mais em relação ao, ao tato, ao fato, ao paladar, né, esse sentido você tem que tocar para sentir. E você pode falar, nossa, eu sempre estava aqui para você observar como esse manto é macio. Sinta já, vamos dar uma volta, sinta já né, com essa velocidade desse carro funcionando, quer dizer, você, você peça para a pessoa através dos canais é, que ela absorve toda a informação que ela tem. É muito mais simples quando você passa a conhecer né, como é que a outra pessoa funciona. A primeira que você vai ter uma, uma comunicação efetiva. E aí você fazer amizades, fazer bons relacionamentos, fazer bons Show de bola, Agostinho. É, uh, quem quer fazer uso dessas técnicas, quem gostaria de aplicar um pouco mais, existe é, um livro, um site? Qual seria o primeiro passo que você indicaria? Olha, eu gosto for acessar a plataforma internacional, ele vai ver que, que ele acontece uma vez por ano no Brasil, uma vez por ano na Itália, eu já participei dos dois. É, ele, eu já trouxe para cá, para a região amazônica, também para cá, para o já tenho uma parceria com o Metafora, ele é chama de Universidade de Verão. Inclusive, existem vários cursos ocorrendo no Brasil, o Deporte, São Paulo, e durante 18 dias, duas duas, é é, é, é, duas formações de nove meses, você faz uma parte avançada e uma parte básica, é, porque é tanto de PNL, de coach, de constelações, existem vários correntes de plataforma, eu, eu, eu recomendaria plataforma. Perfeito. Quem hoje, Agostinho, é a referência nessa área no Brasil e no mundo? Olha, como eu já falei do Metafora, a área de coach, o Bernard Dias, que é o professor de é coach, muito interessante para todas as partes, nem de fato pessoas, que seja interessante para é, é, é, é até para o planeta, né? para todos se saem sair bem, né? qualquer coisa que você for fazer, então eu recomendaria o mestre de coach, ah, eu recomendaria na área, também na área de coach, na área de PDL Armin Davis, acho ela maravilhosa. Na parte de constelações, eu recomendo a Cornélia, né? basta acessar site do Dataforum e vocês vão achar esse livro é Aí tem Gustavo do, do, do Roberto que é maravilhoso. Que você falasse um pouco do que você do livro né, que você referenciou no início. Você fala, onde você fala de meta. Qual é hoje, Agostinho, na sua opinião, a importância da meta para o empreendedor? Ela é fundamental, ela é A meta ela é a base, por exemplo, do, treinamento que nós fazemos, que é né, tempo que você passa todo o tempo, o famoso que é o seminário pré né, que foi estabelecido através de uma pesquisa que a própria ONU fez, que a principal característica do, do empreendedor de sucesso é o fato de estabelecer metas. E qual é a grande vantagem disso? É você visualizar o seu futuro, você traçar essa trajetória e fazer atrás dessa caminhada praticando os comportamentos de persistência, comprometimento, persuasão, ter dependência de confiança, é, assumir riscos calculados, e buscar informações, fazer o planejamento. dele. Então a meta é o princípio de tudo. A meta é, é, é, você ter um rumo para você seguir, não ficar tá botando à toa, feito um barco sem, sem leme, sem direção. Então a meta é, é, é aquilo que te puxa, experimento, vê né? desse treinamento que eu vou fazer em São Paulo, a base é a provisão de longo prazo. Ou seja, para você negociar, negociar uma, uma direção àquilo que você quer. Então, na hora que você traça um objetivo, tem gente que pensa assim, nossa, mas como é que eu vou traçar um objetivo de, de morar, por exemplo, um tempo nos Estados Unidos, se eu hoje estou devendo 50 mil reais? É o contrário, precisa se traçar esse objetivo para que você veja que existe uma outra perspectiva e esse objetivo dessa te puxar, eu chamo de catapultar dessa situação em que você está atual. Então eu falo isso porque, inclusive, dentro do próprio seminário eu coloco exemplos que se passaram tempo Mas parece que é como se você estivesse hoje numa situação negativa e quisesse ficar numa situação positiva lá na frente. Eu falo isso financeiramente com minha empresa, que você está devendo dinheiro hoje. Você traçar uma meta de colocar tantos reais numa conta corrente daqui a um determinado tempo, isso começa a fazer um o trabalho é dentro de você para que você comece a traçar é, um planejamento, as ações, tudo que você vai precisar fazer para chegar até lá. Esse objetivo puxa você. Ele vai ser um fator que vai é, é, te dar esse desafio, em vez de obstáculos que você tem pela frente agora para ficar reclamando da vida, você tem desafios para si. E a meta é tudo que você precisa para ir atrás de algo maior e sair desse estágio que você está atualmente. Ela vai te puxar para os seus esse treinamento a gente vai colocar a questão da meta para que a pessoa perceba a importância disso. Perfeito. E como é que o ativo meta é trabalhado dentro do seu livro? Dentro do meu livro, perfeito. O título do livro é Meta, um significado para a vida. Isso já, já é tudo muita coisa, né? É, ele vai trabalhar para que sua meta esteja, que essa visão que você tem futuro é, é, esteja alinhada com sua missão de vida, esteja alinhada com os seus valores, não adianta você chegar lá na frente, mesmo ter passado por cima de valores fundamentais, como tem, como identidade, por exemplo. Então, que ele esteja alinhado com os seus valores, que ele esteja alinhado com, com, com a, uma ecologia que a gente chama de PNL, com, é, é, é, com, a, com a sua família, com, com seus amigos, com, a, com as suas crenças, com a, com a, mesmo com a sua espiritualidade então tudo precisa estar alinhado. Não adianta só você traçar um objetivo de ser rico, do tanto de dinheiro, de uma conta, se para isso você vai passar por cima de várias coisas. Aí não, não, vale a pena. Então o livro ele dá uma dimensão maior para tudo isso, seja os seus valores, seus, é, é, é, em relação à família, em relação à sua missão de vida, dá toda uma visão de tudo, não só a questão de você simplesmente ter algo a ser é, atingido no futuro, mas tudo que envolve isso livro fala de lucros, fala de sucesso, fala de, de valores, fala de, de, de, missão de vida, fala de você é, é, é ter persistência para você chegar até esses objetivos, traçar toda uma caminhada para chegar até lá e que essa caminhada principalmente seja prazerosa. Muita gente pensa o seguinte, ah, quando eu tiver um milhão de reais em conta corrente, eu vou ser feliz. Não existe isso. Na realidade, todos os recursos que você precisa para ser feliz hoje, você já tem com você. O que vai acontecer quando você traz um objetivo é que ele passa, passa a fazer um sentido, uma trajetória que você está fazendo. Essa trajetória ela é extremamente prazerosa, mesmo que você não alcance seu objetivo. Você está indo em direção a alguma coisa, você vai ficar energizado pela meta, é uma, é, é uma sensação diferente quando Legal, é, Agostinho. Assim, é, será que a gente consegue aqui, ao vivo, e para todos esses empreendedores que estão nos assistindo, fazer uma negociação sistêmica? Nós, lá no início, traçamos uma meta de chegar até 50 palestrantes, 10 mil inscritos. Eu quero dizer que você é o, é o quinquagésimo palestrante, né? então a meta está batida. E queria aí ver se você pode oferecer para os nossos telespectadores aí o seu livro, Meta, um significado pra, para a vida, é, e de repente uma bolsa do treinamento, né? O que, que você acha que é possível fazer? Olha, primeiramente, parabéns. Eu sou 50, certo, a meta era 50, mas parabéns, nós não falando de meta, é, é um atingimento de, de um objetivo, é, é hora de comemorar, né? depois que pensar novos desafios, mas esse é o momento de comemorar realmente parabéns ó, pelo, pelo objetivo que é você que é o que eu posso oferecer, eu tenho uma parceria lá em São Paulo, então eu, eu, eu posso oferecer assim, para a primeira pessoa que entrar em contato, né? pode ser com você ou comigo, né? o pessoal que lida com você aí no, né? no, no teu site, no trabalho que você vem fazendo, eu posso oferecer 50% de desconto né, o valor do o valor é, é mil reais o custo durante dois dias, essa pessoa vai pagar só mil reais. E também para essa mesma pessoa eu posso mandar meu, meu delivery digital para ela. Perfeito, show de bola. Lutinho, quero te agradecer aí pelo apoio, pela parceria de sempre, sucesso aí no seu treinamento. E eu espero que nossos amigos aí, nossos telespectadores gostem do que foi dito aqui se você tiver mais um recado, quiser falar mais algum, algum detalhe, à vontade. O recado que eu gostaria de deixar é acreditar em você mesmo. Isso não significa só uma motivação, só aquela coisa que você tem hoje e amanhã já está deprimido, já está triste. Não. É, é, um objetivo de longo prazo, alguma coisa que você queira muito. Faça isso e acorde todos os dias para você ir atrás desse objetivo. Esse é o meu recado. Sucesso para todos. Show de bola, Agostinho. Um abraço. Muito obrigado pela sua Valeu, tchau!